Hər birinizə salam dostlar, yenə bir videola qarşınızdayım. Bu videoda sizlərlə mən burada e, onlayn oyunlar oynayacağam. Çoxdan onlayn oyunlar oynamırdım. Həm də mən klanımda heç oynamamışdım onlayn oyunlar məncə. E, gəlin bu dəfə girək bir dənə onlayn oyuna dedim, oynayaq. E, burada hət, e, onlayn oyunlarda oyun skor saytına girmişəm. Oyun skor saytı reklam deyil. Oyun skorda e, var populyar, yəni ən çox oynanılan, oynan, oyn, oynanılanlar videolar var. Ben 10 var. Beni araba oyunları var. TDD 2 kişili ameliyat, can ameliyat oyunlarına girək görək. Nə tələb bir oyun. Amma mənə maraqlı ameliyat oyunu. Hmm. O, beyin operasiyası. Oye. Oh Xoşuma gəlir. Nədir? dəqiqə dostlar, qayıdıram. <coughs> Bəli dostlar, davam edirəm oyuna. O oyun oynamağa həm də bu kompüter təzə kompüterun təzə kompüterdur. Burada oyunlar olmadığına görə onlayn oyunlar oynamağa məcburiyyət, onlar oyunlar oynamaq məcburiyyətində qalıram. Yüklənir. Mm-mm. Oyuna bence başlayasın hangi arkadaş? Adar az Reşit. Başlayır. Başla başla başla. Neden ne bu acı? Sıkmak işaresine bastım mı? Neyse diş doktorum. Calen kalp pili ameliyatı. Ana kalp pili ameliyatı nedir? Hoşlanmam böyle şeyler. Kalp kalp ne var? Kol ameliyatı. Qual é melhor que o uso Hum. Bir dəqiqə mən səsini alın bir balzım. Hə. İrəli. Hə. Mən bunun səsini aldım, oldum. Acı edir, mən götür. Bağlamın. Elmanı götür, yumun əllərini böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle belə belə belə mikroblar mikroblar ölsün bunun əlindən. Yıqtar. Bunu da öldürdü. İndi bunu çapçup çapçup eləyirəm. Çapçup çapçup neydi? Ölün kurtarın da. Öldülər. Ha, soram mı? Kalp pili ameliyatını yapmak için hazırlarsanız hazırsanız ha, hazırsanız ileri butonuna tıklayın ilerle. Açın. Ee, ne? Ne ne? Ay? Ay da? Benim abi. Başımın yeri değil. Yardım. İyot beni hastanın kalbi yüreğine doğru. İyot beni ne bu? bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı ah buymuş diyeceğiz bıdı manzı kalban abi tuğum ha ne bu kalbi yok ben ne de ha la la la la la la la la la aşağı yakaya kaşar ee, neşteri alın neyse de yaxşı. Neşter ha, bunu gör. Oy Allah. Kəs də. Ürəyim tıncıqdı kəs. <laughs> Ah. Ana! Bu nədir? Elə bir çöreği zat gəzir, əstağfurullah. Bu nədir? Kəs qutar! Ayarladık bir dakika. Ama yeri değil. Arayacağız. Arayacağız da. Haydi mışkan ve ters atışı koymalıyım. Bir dakika. Arayacağız. Çarşı kurtarmadım. Ne? Ha. Burada. Göz kalp ameliyatı bana. Oh yeah. Benim. Ha ağı temizlemeli bu. Oy da sümüydü ya bu. Ay. Ha düpbedüzünü kesmeli. Aha bildim. sırt ças ças ças. Çastık tari. Allah. Çastın. Her yerini çasın bile. Ha aşağısı kaldı. Ças. Evet ças. Yeni mi? Mama satmıyor. Ah. Lazım doldu zaten. Böyle gideceğiz böyle. Böyle. Come on. Ha. Oldu. Nasıl calmalı? Ameliyat anla genişletmek için özel genişleticiler kullanmak. Ha bildim neredeyse. Bunu değiştirmem. Bunun ürəyi niyə sinəsində day qardaş? Ama ürəyi... Neyse. Neyim? Ne ne? Adam ircanır ya da. Ay. Zəhləm getdi şeydə qanlanıb zarafat ile ben hoşladığım şey değil. Kaan. Bana çazım yüreğini. Tanım o. Nereye? A. Ah! Z. Bay. Tan. Nereye? Damarran geldi. <gasps> Beğenim Neyini? Ha ha göster da neyini? Ben mal şimdi deyirəm neyini. Ha kəstim. Kalbin içine damarlar pilin tıkılması için kasıp neyini? Buna bak lazım olacaq. Bu lazım yoksa bu? Nə lazımdır bu? lazım lazımdır bu? Ah. Oy da damarlar da Ana. Şşt, ana. Ay. Abi dəqiqə görüm çəkir mənə bu. Bu çəkib eləməz, bu yağmur olar. Bir dəqiqə mən belə balaca belə edeyim. Mən sifətimi yaxşı görəsizdim. Neysə. Soram nə deyirsən? Allah şükür bu lazım oldu. Sox. Kalbimə bunu. Sən kalbimi mən götür bunu görməyə. Dikməyə başla. Ayda mən dikirəm. zırt zırt zırt zırt. Özür küçük. Karnım küçük. Yeni aman yeni.